Vyras pasėmė laisvadienį ir nutarė duoti žmonai palisėti nuo būtinių darbų ir vaikų. Vieną dieną. Nu, kaip tarė, taip ir padarė. Ankstų rytą atsibūdo, anksčiausiai pakėlė vaikus, nuprausė, pavalgydiną, nuvežė į mokyklą, nu ir grįžęs namo pradėjo daryti našu, namų ruošos darbus. Skalbės, lygin, e, valgy darą, dulkės valą, nu ir taip toliau. Atėjo vakars, nuvažiavo, parsivežė vaikus iš mokyklos, pavalgydina, padarė pamokas kartu, nuvežė į burelį, pasiemė iš burelio, vėl grįžo, vėl pavalgydina, nupraustė, užmigdė vaikus. Nu ir pats atėjo naktis, nusipisęs konkrečiai. Prie, prie lovas tik tais, bum, nukrita į lovą, jau beveik be pulsą gul. Nu, o žmona jį žiūri, akis ištempus tokia. Tas vyrs galvoj, kad tik pys neusimanytų. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.